Fala, sendo de boas, mano. É a terceira vez que eu tô tentando gravar essa merda. Eu fali, mano. Por causa de um negócio idiota. Nossa, mano. É. I should let you. What the fuck? Só então vai, galera. Vai ser Mundo da Magia. Que eu já tava elaborando, cara. O nome na minha cabeça. Beleza, eu sei que minha jogabilidade não é muito bom pra isso. O engine também não. E sua emissão também não é muito bom, tá? Beleza. Inteligência artificial, diálogo e design dos níveis. bom, som então também. Tá. É só mais beleza. Resolve o zero ali. Concluído. Hum, não tá muito bom isso daqui, mas tá bom, né? Primeiro jogo. As primeiras avaliações do nosso jogo recém-lançado Mundo da Magia chegaram. Hum. Faltou um pouco. Deu nota 5. Deu nota 5, tem seus momentos. Força do 5 tá ok, véi. Eu gostei, tá? Um 6. Game Hero, ele é melhor. Sem inspiração. Ó, o game é um fio da puta. Quantos eu vou receber? 20 de cara. Cara, eu vou até buscar coca. Eu não vou Uma hora depois. Duas horas depois. Recorde de vendas. Uou! mandar um relatório do jogo. <laughs> Trolei até você. Oh. <laughs> Está em missão é importante. Beleza. História e magia é bom. Mando da magia. edição Mundo da Magia. Caverna. Uou! Significa o fim da conforme... Opa! O gráfico, o som e o design do mundo tem que ser bastante também, que eu lembro. Cara, eu lembro que eu fiz um jogo disso daí. Eu lembro e design era bom ter também. Hum. Não é muito bom, mas. Tá. Não foi muito bom. Cara, não foi muito bom isso. Não sei se eu. Mas ah, vai, vou lançar. Chegou. Sem inspiração. O jogo foi horrível, cara. Ah, foi horrível verdade tem Decepção. Foi horrível. Só faz um relatório dessa merda. A ah, Nintendo tá lançando. A, no jogo a Nintendo vai lançar um novo console. Tá, inteligência não é muito bom. Tá, inteligência artificial não é muito boa. Magia. O jogo. mágico? Não. Magia resplandecente. Resplandecente. Mano, como se escreve magia resplandecente? escreve resplandecente, mano? Aham, uhum. só que a verdade é muito diferente.